Tada. So hello guys, ini uh, aku tengah siap-siap sebab ini aku nak pergi ke sebab aku dapat eh, uh, tiket daripada Era. So Era bagi tiket aku dua tiket percuma untuk Goal of Kinchu. So sekarang aku nak pergi ke Pavilion, GSC Pavilion. So aku pergi dengan bag Yes, aku bawa bag aku je, backpack aku Then dengan dia aku dan aku invite seorang rakan aku The new members Aku harap dia enjoy dengan video untuk kali ini Dan aku harap <laughs> korang juga enjoy dengan video aku kali ini So, yeah, stay tune untuk ke JSC Pavilion Bye! A few moments later. Hello Hi guys, uh, sekarang kita, aku dah dapat tiket uh, Good of Gincu So uh, aku nak masuk ke dalam, dalam pukul 9 So yeah, stay tuned guys 2 hours later Stelele în domnul zi. Stelele în domnul zi. Stelele în domnul zi. Stelele în domnul zi. Stelele în Thank you so much. Să vă arătăm că o să trebuie că i-am adică sfârșitul mării. And alhamdulillah, pe zile la mâine, o de nou, e... And yeah, de aici, de tatăl meu să nu știu, e o să nu știu, e o să nu știu, e o să nu știu, e o să nu știu, e o să nu știu, e o să nu știu, e o să nu știu, e o să nu știu, e o să nu știu, e o să nu știu, e первая моя свобода не убит. o на сцене самый балерили меня полон песни. Балерили. Faham tak kenapa dia cakap yelah banyak gaji Elekin Hakim tu, ikut je Thank you, thank you so much untuk datang di movie kita And I, I hope you guys really enjoyed our film And I hope you guys also enjoyed something from our film Thank you so much hari ini to spend your quality weekend with your friends Three. Bye. Ini apa? Kereta hitam Tonton Oh ya yeah. So ya yeah. Sekarang kita orang ada dekat Kutai Central Abang baru sampai Daripada Pavilion Ke Maluri Kemudian Manduri ke Casolin uh, ke, uh, ke TBS TBS ke Putrajaya Central uh, Ya, yeah, Putrajaya Central So now kita orang nak pergi Where? Kita orang ni lah Medi kan? Medi ha, Kita orang nak pergi Medi Cyber Sekarang dah pukul apa? 12.28 12.28 12 lebih ke lah So, jom Kita orang nak naik grab So, jom follow so yeah this is my grab grab car proton private so yeah this is my grab car and you are oh, it's a good grab car sekarang kita orang dalam drive. So stay tune my video. Bye.